Таджикский народ на протяжении веков создавал самобытные музыкальные инструменты и тем самым зародил свою национальную музыкальную культуру. Все виды инструментов, ударные, духовые, струнные, проистекают с древнейших времен, хотя и многие уже вышли из употребления. В связи с постепенным исчезновением бытовых традиций выходят и инструменты из быта таджиков. Издревле изготовлением национальных музыкальных инструментов занимаются только мужчины. Любой музыкальный инструмент, на котором играет таджик, в большинстве своем сделан его его руками и сделан для себя. Старинные способы изготовления таджикских инструментов, передающиеся мастерами из поколения в поколение, сохранились и по сей день. Мастер по изготовлению музыкальных инструментов Файзали Талибов занимается этим делом по наставлению своего отца уже очень давно. Файзали Талибов – один из самых известных ремесленников Хурасанского района. Его с юных лет знают и любят художники и музыканты. Таблак, Дайру, Думбру, Рубоб и другие изготовленные им музыкальные инструменты можно увидеть в любом доме поклонника музыкального искусства. Мастер является сотрудником районной детской школы искусств. Искусствоведы и известные музыканты постоянно обращаются к нему за советом и заказывают у него дутары. Файзали Тулибов использует самое лучшее дерево для изготовления своих работ. дутор. Дутор ҳастанд дар водии хатлон истифода мебаранд камкам дар водии раш дар дигар ҷои тоҷикистон айдом ма дар тамоми дунё бисёртар аз чӯби туд истифода мебаранд туд боша беҳтар а хай дар тоҷикистон а зардолу чормағзу туд ҳами се намуд чи тайёр мекунад ҳамиам а чормағз тайёр кардемша аллакай тайёр шуд раҳки гулу мондан дар кор бо кор кардан дар кор ай аллакай бигӯем ки ҳаштод навад фоиз тайёр шудиам рубобе ки дар дасти ман рубоби афғони дар афғонистон ҳам истифода мебаранд дар тоҷикистон ҳам истифода мебаранд ансамблода ҳаста ман чӯби чормағз тайёр кардам усто кори худша мекунад бо навозанда баҳо метиҳад бо навозандаое ҳастанд ки бо навозанд агар бо боҳо метаем ки то чӣ дараҷа хубай нохубай мо пешаи ҳар як ҳамиёро сохтан инҷа як ҳамқишлоқи мон ҳастай муроду шамсуло бисёр навозандаи хубай ҳар вақти андоза гирифтанда ҳар вақтавай маслиҳат мепурсума бо дар ноҳия дар э, фарҳанг кор мекуна як э, муродов саидмурод ваям ай илми мусиқӣ хуб хабар дорад бувои мебарем ёра ҳар як кадомаш баъди тайёршудан дар фарсапиана ҷур мекунем пардаоша кор ай кофта ёфтани чӯби ами ҳамо дарахте ки мода дар кора мисол ягон гурм меган чашм меган надошта боша вая мековем ана бо агар вая вай соҳибаш мепурсем вая вай ризо шава бубура чӯбша вая маслиҳат дамеем аз чӯб умуман ҳамин мо сар кардем аз тирамоҳи гузашта шуби амир маёфтум баъд андозагирӣ кардем дурунша кофтем қоқ кардем хеле қариб як сол давом мекунам як асбоб ҳай на асбобҳои дутор бигем думбра ё тесар тайёр мешаванд неки мана тор астай нами асбоба оли нимтайёрай ям бигем тайёру чиша симоша кашидан дар гурай иҳоам хая шаш моҳода тайёр мешаванд аслан ира дар зимистон бутроши хубай тобистонда мумкин ки мекафа вақте салқинӣ боша ҳавои салқин боша метарошӣ бо ягум баъди тарошидан ягум хони салқин демеман оҳиста оҳиста панҷ моҳ шаш моҳ дақоқ мешава барои садои хуб баровардануш хай тунук туру шудан дар кор баъд ҳами чӯбо як хусусияти дигаам дора мо як дарахта бубурем ҳами як тарафуш тараққикадаги як тарафуш тараққикадаги нест агар аҳамият дода бошед тарафи автовиш мо ам чӯ айбайнш мекафонем ҳамо тарафи автовиша мегирем анамисол ай тарафи автовӣ и тарафуш овоз нағз наметиҳа и тарафша мепартаем Для изготовления качественных национальных инструментов нужен прежде всего подходящий цех или небольшая столярная мастерская и подходящее место для хранения музыкальных инструментов. Пока у него всего этого нет, однако мастер надеется, что его услышат местные чиновники и помогут осуществить его мечту. Невзирая на некоторые трудности, мастер не унывает и продолжает любить свое занятие и даже стремится к созданию уникальных образцов музыкальных инструментов, в которых заинтересованы местные музыканты. Thank you.